مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرا لی صدری ویسر لی امری وعول واولدم من لسانی یفقہ وقلی الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ پاک نے ہم کو یہ موقع دیا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کریں اور اپنے ایمان کے حوالے سے صحیح عقائد پر اپنی زندگی کو گزارتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل کریں ہمارا پچھلے پچھلی جو نشست تھی اس میں ہم اپنا تذکرہ ایمان مفصل پر کر رہے ہیں جس میں ہم سب سے پہلے اللہ پر ایمان لانا اس کے بعد اللہ کے فرشتوں پر یعنی ملائکہ پر ایمان لانا پھر اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا اور اس کے بعد اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا اس کے ساتھ ساتھ ہماری پچھلی نشست میں ہم نے آخرت پر ایمان لانا اس پر تذکرہ کیا تھا آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کی عنایت سے آج ہمارا موضوع ہے تقدیر پر ایمان لانا یہ بھی ایمان مفصل میں ہی آتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے موجودہ کائنات کی ہر شے یعنی ہر ہر شے اور ہر نفس کی جملہ کارکردگیاں اور وقت آخر لوہے محفوظ میں تحریر فرما دیا ہے یعنی ہمارے جو بھی اعمال ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کی ساری چیزوں کو لوہے محفوظ پر تحریر فرما دیا ہے کسی بھی درخت میں پائے جانے والے پتوں کی تعداد ان کی ساخت ان کا گرنا سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے مطابق ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے اسی طرح کسی بھی انسان کا وقت پیدائش جملہ کاروائیاں زندگی کے تمام مراحل یعنی حتیٰ کہ سانسوں کی تعداد بھی مقرر کی جا چکی ہیں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو اس دنیا میں اس کا جب وجود ہوا تو ہر انسان کی سانسیں اس کی عمر اس کی ہر چیز کو یہاں تک کہ اس کی صحت اس کی بیماری اس کی ہر چیز یہاں کہ کھانا پینا جتنا سب کچھ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کی بھی میعاد مقرر کی ہوئی ہے مسلمانوں کا تقدیر پر پختہ ایمان ہونا بہت ضروری ہے اور یقیناً ہونا بھی چاہیے کوشش اور عمل اپنی جگہ یعنی کہ کوششوں اور اعمال کے نتائج رزق کی فرا یعنی فراوانہ یعنی رزق کی جو بھی ہم فراوانی کہتے ہیں وہ اور اگر رزق کی تنگی ہے حالات واقعات میں بہتری یا ابتری صحت بیماری موت کا تعین تمام امور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے یہ جو موضوع ہے تقدیر پر ایمان لانا انہی میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں تقدیر کی تقدیر پر جو ایمان ہے اس کی پختگی سے قناعت و صبر و تحمل اور برد باری کی صلاحیتیں اجاگر ہوتی ہیں اگر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ہمیں تقدیر پر یقین ہو جائے ایمان ہو جائے تو ہمارے ساتھ جو بھی چیزیں ہو رہی ہوں چاہے وہ اچھی ہو رہی ہوں یا بری ہو رہی ہوں اگر ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزیں ہماری قسمت میں ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو اگر ہمارا اس پر ایمان ہے اس بات پر ایمان ہے تو یقیناً ہمارے لیے زندگی کو گزارنا آسان ہو جاتا ہے لیکن اگر کسی شخص کا تقدیر پر ایمان نہیں ہے اس کو اچھی بری جو بھی ہے تقدیر اس پر ایمان نہیں ہو تو یقیناً وہ ایک پریشانی کی زندگی گزارتا ہے لیکن چونکہ جب کوئی مسلمان اللہ پر ایمان لے آتا ہے اور ان ساری چیزوں پر ایمان لے آتا ہے جو میں پچھلی بیان کر چکا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ تقدیر پر بھی ایمان لے آتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں سکون میسر ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ جو کچھ بھی ہے یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہماری جو ایک ایک سانس چل رہی ہے یہ بھی اللہ کے حکم سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو حکم ہوگا تو یہ سانس بند ہو جائے گی تو ہمیں ہر چیز پر یقین ہو گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس بات پر بھی پختہ ہے اللہ اور اس کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہوتا ہے ہمیں اور پھر جو یقیناً ہمارے لیے دنیا اور دین کی کامیابیوں کا ضامن بن جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ مثال کے طور پہ جو میں نے ابھی لوہے محفوظ پہ لکھ دی گئی ہے ساری چیزیں کہ لوہے محفوظ جو ہے میں نے اس سے پہلے کبھی ذکر کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ ایسی ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو وہاں بڑی آوازیں آ رہی تھیں مشین کی طرح لکھنے کی قلم کے قلم سے لکھنے کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ کو لوہے محفوظ فرمایا جہاں پر تقدیریں انسانوں کی لکھ دی جاتی ہیں اور باقاعدہ قلم کی آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے قلم کی آواز آ رہی تھی تو اسی طریقے سے لوہے محفوظ کو سمجھنے کے لیے ایک مثال بیان کر رہا ہوں کہ موجودہ دور میں قیمتی یا حساس جو آلات ہیں یقیناً ہم جس دور میں ہیں وہ ایک سائنسی دور ہے اور سائنسی دور میں آپ کو پتہ ہے کہ کیا کیا چیزیں موجود ہیں ان سارے کے سارے جو حساس آلات کے ساتھ ایک کتاب چاہ منسلک ہوتا ہے جس کو ہم کسی بھی چیز کا مینول کہتے ہیں یا گائیڈ والی کتاب ہوتی ہے فار ایگزامپل آپ کے ہاں کوئی ٹی وی آتا ہے آپ کے پاس میں مثال کے طور پہ کوئی بھی کمپیوٹر آتا ہے یا کوئی بھی چیز نہیں آتی ہے تو اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا یہ کتابچہ بھی موجود ہوتا ہے یعنی اس کو ہم مینول کہتے ہیں جو بھی مطلب چیزوں کے متعلق گائیڈ کرنے والی کتاب کہلاتی ہے جس میں آلے کی کارکردگی اس کے اندرونی خاکہ یعنی وہ کس چیز کا بنا ہوا ہے اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا عمل کرنے کا طریقہ کار مثال پہلے وی سی آر ہوتا تھا اس کا پتہ تھا کہ آن ہوتا ہے پھر اس کے بعد میں اس کو پلے کیا جاتا ہے پھر اس میں ریوائنڈ بھی ہوتا ہے فارورڈ بھی ہوتا ہے جیسے آج کل موبائلز میں آپ دیکھ لیں مطلب ہر چیز کا ایک مینول رپورٹ ہوتی ہے جس میں بنانے والا ایک ایک چیز کو پہلے سے لکھ دیتا ہے ایسا ہی ہوتا ہے یقیناً ایسا ہی ہوتا ہے جس میں کارکردگی جو بھی انسٹرومنٹ ہے اس کی اس کے اندرونی خاکہ اس کا اسٹرکچر اس کی دیگر استعمال کے علاوہ جو پریکاشنس ہیں یعنی احتیاطی چیزیں ہوتی ہیں یعنی احتیاطی تدابیر اور عام طور پر لائف پیریڈ جس کو کہ ہم ایکسپائری کہتے ہیں ایسا ہی ہوتا ہے نہیں ہوتا بھائی میں میڈیسن کی مثال لیتا ہوں میڈیسن جب آپ جو بھی انٹیک کرتے ہیں کسی بھی بیماری میں تو اس کے اندر باقاعدہ پوری میڈیسنس کا پوری میڈیسن کا جو بھی پروفائل ہوتا ہے وہ سارا کا سارا موجود ہوتا ہے کہ بھئی اس کے اندر کیا انگریڈینٹ ہیں کون سے کانٹینٹس ہیں اس کے ساتھ ساتھ کانٹینٹ کے ساتھ اس کی ڈوزج کیا ہیں اس کے بعد اس کو لینا کتنے ٹائم ہیں پھر اس کے اندر جو موجود ہے اس کی پریکاشنس ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں اس کی جب جب ہم انٹیک کر لیتے ہیں میڈیسن اس کا ڈیوریشن آف پیریڈ کتنا ہے کہ پھر اس کے بعد کچھ میڈیسن ایسی ہیں جو دن میں چار دفعہ لی جاتی ہیں یعنی چوبیس گھنٹے میں سکس لی پھر کوئی ایسی ہوتی ہیں جس میں تین دفعہ یعنی آٹھ آٹھ گھنٹے کے بعد کچھ ایسی ہوتی ہیں جو دن میں دو دفعہ یعنی بارہ بارہ گھنٹے کے بعد میں پھر کچھ ایسی ہوتی ہیں جو دن میں ایک دفعہ تو یہ ساری کی ساری چیزیں تحریر ہوتی ہیں اسی طرح تقدیر کے لکھے ہوئے واقعات و جو بھی اس کے اندر جو بھی تقدیر کے اندر چیزیں ہو رہی ہیں ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کتاب کے اندر محفوظ کیا ہوا ہے ہر انسان کی اکثر اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ دعاؤں یا نیکیوں کے سلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ جوش میں آ جاتی ہے ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے اور نیکی کرنے کے بعد میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ جوش میں آ جاتی ہے اور اسی طرح کسی کو کوئی بندہ ستائے یا برائیوں میں اکسانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ غضبناک بھی ہو جاتا ہے اگر کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے کسی نیک عمل میں خوش ہوتا ہے تو کسی ایسے عمل میں جو برے ہوں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ غضبناک بھی ہو جاتے ہیں اس طرح کیا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اگر کسی کے نے نیکی کی دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بہتری بھی فرما دیتے ہیں یعنی آپ کی تقدیر میں تو پہلے لکھ دیا گیا ہے لیکن انسان نے بہترین اور عمل کیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہتر جزا بھی دے دیتا ہے اور اگر کسی نے غلطی کی تو وہ اس کو غضبناک ہو کے سزا بھی دے سکتا ہے کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے یہ ہمارا ایمان ہے ایک صحابی رسول حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہوتا جب تک کہ تقدیر پر اس کے خیر و شر کے ساتھ ایمان نہ لائے یعنی اب آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں کہ انسان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ تقدیر پر یعنی اس کی ہر چیز یعنی اچھے اور برے پر ایمان نہ لائے اور جب تک یہ یہ نہ جان لے کہ جو خیر اور شر اس کو پہنچ گیا ہے یہ ناممکن تھا اسے نہ پہنچتا اور جو نہیں پہنچا یہ ممکن نہ تھا اس کو پہنچ جاتا ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان کے خیر اور شر کو جیسا وہ چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے یہ ہمارا ایمان ہے اگر کسی شخص کو یہ پتہ چل جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنی اولاد دے گا تو وہ خوش ہو جاتا ہے اور اگر کسی کو یہ پتہ چل جائے کہ بھائی مرنا ہے موت بھی آ سکتی ہے تو وہ یقیناً اس پر بھی اس کا ایمان ہے یعنی خیر پر بھی اور شر پر بھی ہے تو اس کو اس کے دل کے اندر ایک سکون سا رہے گا لیکن اگر کوئی شخص کا ایمان پختہ نہیں ہے تقدیر پر یعنی خیر پر اور شر پر اچھی اور بری چیز پر تو یقیناً وہ پریشان ہو جاتا ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان مفصل کے اندر تقدیر پر ایمان لانے کو بھی بہت ضروری قرار دیا ہے کہ انسان جو ہے اس کو یہ سب چیزیں پتہ ہونی چاہیے وہ زیادہ پھر کیونکہ اس کو جب یہ ایمان ہو گیا کہ بھئی کچھ بھی ہو سکتا ہے تقدیر آپ کی اچھی بھی بن سکتی ہے بری بھی ہے تو آپ کو ذرہ برابر بھی غم نہیں ہوگا اور اگر بہت آپ کو چیزیں مل جائیں تو آپ کو بہت زیادہ ہو یعنی ہر چیز پر ایمان لانا اسی لیے تقدیر پر ایمان لانے پر زور دیا گیا ہے کہ انسان کی زندگی جو ہے وہ کیف اور پر مسرت گزرے ورنہ کیا ہوتا ہے جب کسی کو بہت کچھ مل جائے تو وہ بہرا بہبر جیسے کہتے ہیں نا بالکل ہی کیا لفظ استعمال کرتے ہیں اردو میں بے بہرا ہو جاتا ہے اور اگر کسی شخص سے کوئی چیز چھن جائے تو بہت غمگین ہو جاتا ہے تو ایسا شخص جو تقدیر پر ایمان لائے گا تو وہ کیا ہوگا اس کا کہ اس کا ایمان جو ہے نا وہ نہ اگر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ دے بھی دیں گے عطا کر دیں گے زیادہ سے زیادہ تو وہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا اور اگر اس سے کوئی چیز چھن بھی لی جائے گی تو اس سے ہمارے سامنے کتنے انبیاء کرام کی صحابہ کرام کی مثالیں موجود ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے حضرت ایوب علیہ السلاۃ السلام نبی ہے اللہ کے نبی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت کچھ عطا کیا اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چیزیں ان سے چھین لی تو بھی انہوں نے کیونکہ یہ ان کا ایمان تھا تقدیر پر کہ سب کچھ اللہ کا ہے دے بھی دے رہا ہے تو اللہ دے رہا ہے اور جو بھی لے بھی رہا ہے تو اللہ لے رہا ہے اب یہ ہمارا اگر ایمان ہو جائے تو آپ مجھے بتائیے ہماری زندگی کتنی پرکیف اور پر مسرت گزرے گی کیونکہ یہ ہمارا ایمان ہے نا غم نہیں ہوگا اللہ پاک پیسہ دے گا تو بھی خوش ہے نہیں دے گا تو خوش ہے کیونکہ ہمارا تو ایمان ہے تقریباً سب کچھ اللہ ہی نے ساری چیزیں اب اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی کوششوں سے بڑھا بھی سکتا ہے اس کی تقدیر اچھائی بھی آ سکتی ہے اور یقیناً اگر انسان کوئی بد عمل کرے گا ایسے عمال ہوں جو خراب ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً میں اس کی ساری چیزوں کو شرنگ بھی کر دیتا ہوں کم کر دیتا ہوں کسی نے اگر اپنے ماں باپ کا دل نہیں دکھایا نیک عمل کیے اور اللہ کی عبادتیں کرتا رہا جو اللہ کے کمر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگیاں بہت بڑی کر دی اور جن لوگوں نے بہت تنگ کیا ماں باپ کو بھی اور ساری چیزوں کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگیوں کو کم کر دیا تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں تو یہ ہمارا ایمان ہونا بہت ضروری ہے تقدیر پر ایمان لانا میں اکثر اپنی زیادہ تر جو میری مطلب اسپیچ ہوتی ہے اس کے اندر میں اسی بات کو کہتا ہوں کہ ہمارا اللہ پر بھی ایمان ہوتا ہے اللہ کے فرشتوں پر بھی ایمان ہوتا ہے اللہ کے رسولوں پر بھی ایمان ہوتا ہے اللہ کی کتابوں پہ بھی ایمان ہے ہمارا یہاں تک کہ موت کے بعد زندہ ہونے پر بھی ایمان ہے لیکن ایک چیز پر ہمارا ایمان بہت کمزور ہوتا ہے وہ تقدیر پر وہ یہی وجہ ہے کہ انسان فوری طور پر جو ہے نا پریشان ہو جاتا ہے بڑے سے بڑے سانحہ ہوتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لکھ دیا ہے وہ تو لکھ دیا ہے یہ تو لوہے محفوظ پہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں نا تو اس لیے اس پر ایمان لانا بہت ضروری ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اس ایمان مفصل کی تقدیر پر ایمان لانے پر بھی پکا یقین ہو اور اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد فرمائے اور دین کے کاموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ دین کو سمجھنے میں اور دین کے کاموں میں آسانی عطا فرمائے وما الا البلاغ المبین